इंदौर नगर निगम परिषद की बैठक में निगम परिषद के सदस्य दिलीप शर्मा द्वारा विज्ञापन घोटाले को लेकर अपनी ही भाजपा परिषद पर आर, गंभीर आरोप लगाए गए शर्मा ने यह कहा कि शहर में बने शौचालयों में विज्ञापनों की आड़ में जो घोटाला हुआ है उसकी जानकारी उन्हें तक नहीं दी गई उन्होंने अफसरों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया निगम परिषद में इस मामले को लेकर बेहद हंगामा हुआ और प्रतिपक्ष ने भी इस मामले में दिलीप शर्मा का साथ देते हुए कहा कि प्रभारी खुद ही कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है तो इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए हालांकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिलीप शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है लेकिन कुल मिलाकर नगर निगम में समय राजनीति गर्मा गई है ये देखिए ये विषय ये अधिकारी हाँ। के बाद वो परीक्षा कोई नहीं सुनता है तो फिर उत्तर देने दीजिए तो आप मेरी बात सुनिए ना हाँ। मेरी बात सुन लीजिए क्या ये परिषद में कभी आया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत है स्वच्छ जो जानकारी की हो कोई भी नीतिगत निर्णय एमआईसी और परिषद में होता है नीतिगत निर्णय